Oi todo mundo, sou Jorge da Inglaterra e estou fazendo este vídeo para demonstrar meu nível atual de português brasileiro. Agora não falo muito, só falo um pouquinho porque minha namorada é de São Paulo e às vezes falo com ela. Uh, já falo espanhol, então um, que, é, posso transferir um pouco de, de espanhol mas uh, ainda tenho muito o que fazer, porque como vocês podem ouvir, tenho um sotaque muito gringo e meu português não é perfeito. Hoje é o 2 de janeiro de um, 2017 e em fim de fevereiro este ano vou para o Brasil para a primeira vez. Primeiro vou para o Rio, para carnaval e uh, acho que acho que vou passar dois ou três semanas aí lá e então vou para São Paulo e vou passar uns meses aí e quero falar português muito melhor que o que falo hoje. Espero que este vídeo uh, já já é bastante para demonstrar o meu nível atual e em, em, em março uh, vou, vou, fazer outro vídeo, vídeo para demonstrar qu quanto, quanto um, ah, aprendi, aprendi ou melhorei. Uh, tchau. Obrigado.